Yeah. Enak eh, kak. Enak kak. Nak nambah itu, tapi dia musik kalau yang kau tuh ada. Tapi mereka dia musik. 完毕。

Woo! tapi kau tak gitu one side